biasanya kalau aku lagi sedang memakai komputer itu aku selalu pasang video di sebelah kanan bawah ini jadi setiap kali aku kerja atau e, berselancar di internet jadi kesannya tidak terlalu sepi jadi ada yang menemani e, misalnya begini tapi karena aku menggunakan elementary OS ada sedikit kejanggalan di uh, sistem operasi ini jadi misalnya aku mengklik kanan di title barnya tidak muncul menu menu yang biasanya ada di sini itu misalnya menu minimize maximize atau resize tapi yang paling penting itu sih Eh, menu always on top jadi misalnya aku berselancar pakai Firefox uh, dia selalu uh, video ini selalu ada di atas tapi kalau di elementary OS dia uh, dia selalu karena dia nggak bisa karena tidak muncul menunya jadi aku nggak bisa memilih uh, always on top di sini jadi kurang kurang pas lah menurut aku kalau kayak gitu jadi untuk mengekali ini eh, ada caranya untuk mengekali supaya window ini tetap selalu muncul di atas eh, kita bisa melalui eh, launcher pilih pilih sistem setting oh udah nyala all setting kemudian pilih keyboard kita akan customize uh, beberapa behavior yang ada di sini jadi uh, beberapa shortcut jadi yang paling penting itu misalnya ini ada nih toggle always on top ini sudah aku pilih jadi print uh, eh, menggunakan keyboard Windows T jadi kalau misalnya kalian ingin mengganti dengan shortcut yang lain bisa bisa aja misalnya ini karena udah uh, okay desain desain T jadi misalnya tadi kita menggunakan kita nyalakan Firefox dia akan menutupi uh, video yang ada di sini kalau kita uh, nyalakan Firefox dia akan di sebelah di bawah uh, kita tekan Windows T pada window video ini ah, video tersebut akan selalu muncul di atas begitu cara mengatasi eh, sedikit bak kalau saya bilang sih oke okay.